አንቺ የወይን አረግ የገነት መሰላል ያም ተክል በሰማይ እናቱ ለልዑል ጣፋጭ ፍሬ በገነት ማርያም ሐመልማል ተዋህዶ ሥጋ ባንቺ አየን ቅዱስ አማኑኤል የካህናት አለቃ የአዳም የሕይወት በር የካህናት አለቃ የአዳም የሕይወት ቅዱስ በር የዘላለም አባት በእውነት ያለና የሚኖር ቅዱስ ቅዱስ ኃያል እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሰው ሆነ፣ በፍቅር ወረደ ከሰማይ፣ ክብሩን አወረሰን በሕይወት ብርሃን እንድናይ። ቅዱስ መልከ ጼዴቅ ክህነቱ የዘላለም ንጉሥ፣ አልፋና ኦሜጋ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ። መጀመሪያ በቃል ኋላም ተከሰተ በአካለ ሥጋ እንዲሁ ወደደን ወንድሞቼ ብሎ ከፈለልን ዋጋ። አብ ሆይ ቸርነትህ በፍጹም የለውም መለኪያ። አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ቅዱስ ሃሌሉያ። ሰማይና ምድር ረግቶ በቃልህ ይኖራል። ዓለምን ስትጎበኝ ባክናፈ ኪሩቤል ሱራፌል ሳትታይ ታያለህ፣ ሳትየት ትደርሳለህ። ሁሉ ላንተ ባንተ ይኖራል ለክብርህ እውነት ነው። ለምንና እንዴት መቆምህን በሕይወት ሳትመዝን ምስክር ብትሰጥ ከስረህ ታከስራለህ የምታየውን። ስለዚህ ሰውነትህን አጥር እና እጠር በፈጣሪህ፣ አለበለዚያ ግን ዝም ብለህ ስትኖር ገለህ ትሞታለህ። የሲኦል እርግማን አግኝተህ የገነት ምርቃት እያጣህ ዕድሜ ዘመንህን ለገዳይ ሰይጣን ባሪያ ትሆናለህ። እድሜ ዘመንህን ለገዳይህ ሰይጣን ባሪያ ትሆናለህ። ወዳጅ አፍቃሪህን የዋሁን እግዚአብሔርን ትተህ ሰው አስብ። ሰው ሥራ ሰው መን ያልነቃ ደንቆሮ በመግደል የሚያምን በእርግማን ሰምጦ የጠፋ የዳከረ መሆን በእግዚአብሔር ልጅ ፍቅር የማያምን በጽዮን ድንግልና አፍሮ ምስክር የማይሆን በኢየሩሳሌም ከተማ ያልገባ ሰው መሆን ዘሩ ከሰይጣን ነው። ዓይን ባይን ክዱ ያጣ ፈጣሪውን እመን በእግዚአብሔር ታመንም ለራስህ አለበለዚያ ግን በሰይጣን ሁካታ ገብተህ ትረሳለህ። ደህናህ ታንተ ጠፍቶ መጥፎህ ሲሰበሰብ ያኔ ትኖራለህ። እረጋሚ ፍጥረት የሰይጣን ሰው ሆነህ ቅድስና ርቆ እርክስና ቀርቦህ ሰው ማመን ቀብሮ ነው ለሰው ሞታነሰው ጣሪ ጨመሪለት የሚለውን ብሂል በራስህ ተርጉመህ የውድቆች ውዳቂ ግርድ ሆነ ከሰው ተወግደህ ለዘለዓለም ያኔ ትጠፋለህ። Fatima